If you're thinking about studying hospitality, Switzerland is a great place because it's the birthplace of hospitality. We really provide the hands-on practical element combined with the theoretical. And we believe that these two go hand in hand, especially for an industry like us. If you're deciding to come, I think it would be, it would be a great experience to be actually based out of the, eh, based out of the center and the heart of Europe. dealing with all the nationalities that you could ever imagine to be exposed to. Við skulum bara byrja og kannski kíkja aðeins inn og, og skoða hvað er í gangi. Kannski að sína ykkur aðeins inn í hérna matsalinn á, á fyrstu hæðinni. Alls konar kræsingar. Ég vaknaði nætt lögdags morgun, lappaði inn í bæinn og það var Cordon Bleu Festival. Bara Cordon Bleu út um allt. <laughs> Þannig að það er frekar næst. Við erum bara í hjarta miðbærens, henni hérna í Brygg. Hello Miguel! <laughs> hérna eru supervisorar. Eh, hérna á sumrin er allt bara fullt af borðum og stólum en svo alltaf fyrir jólinn þá smíða þeir svona chalet. Og ég kannski sín ykkur eina hérna skólastofu. Það eru pakkaðar að aukalutum. Um, en maður er á Zoom þá hérna getur maður verið líka alltaf í mynd sem að svona flakkar á milli allra í skólastofunni. Þetta er one of a kind tækifæri til þess að fara að læra, þú veist, í bara fallegasta landi í heiminum. Þú veist, þetta er ótrúlega. Allir eru virkilega góði vinnum hans. Það eru allir svona einhvern veginn svolítið saman í liði, myndi ég segja. Og þetta nýtist þér í hverju sem er. Þetta opnar sjúklega margar hörðar. Sannleikurinn á meðan þú reynir að þá hérna, þá er þetta alltaf bara að fara að hefnast rosalega vel og... Bara að mæli með fyrir alla. Fara út fyrir landsteinina og, og þóra að pröfa eitthvað nýtt. Þetta er æfintyrir. Það er fleira, það er ekki að segja. <laughs>